mi basterà il tuo amore che mi offri, quanto durerà. E ti sposerò con le voci che hai intorno e t'amerò finché non ho più vita, t'amerò. que respirerei, giurerai que appartieni a mí, Giurerai que yo sono te. sai, tra una favola e un sogno, sospiri e poi vedrai. Ti regalerò un po' di luce della luna e dormirò al tuo fianco più sicuro. Volerò, ma solo via con te giurerai appartiene a me giurerai che io sono te in certi momenti guardiamo alla realtà passiamo mm. sinceri sai, lo sa che nessuno ci divide se lo crederà. Guarda la città, quanta gente ci vuol male, e tamerò finché non ho più vita, tamerò finché respirerei. libertad que appartiene a me. Giurerai che io sono te.